Y vamos con los pétalos de haba, de costaroa. Mientras hemos puesto también un cacito para hacer los huevos escalfados. Y en una sartén calentita vamos a echar un poquito del aceite de las habas, que ya tiene bastante sabor. Aquí vamos a pochar un poquito de cebolla. Echamos la cebollita picada y sofreímos bien. Añadimos un poquito de sal a nuestra cebolla Y es momento de agregar nuestros pétalos de haba. Fijaos, qué delicadeza. Esto lo vamos a tener, nada, un minutito máximo. Y vamos con el emplatado. Ponemos en el fondo nuestras habitas. ¿Cómo huele? Dios mío de mi vida. Le ponemos unos trocitos de jamón ibérico. Y un huevito escalfado encima. Vamos a abrir nuestro huevito. Fijaos. Qué pasada. Y vamos ya con nuestro platito principal. Mirad qué huevo y mezclando todo un poquito con un poquito de jamón, de huevo y de habitas es un bocado perfecto. Mmm.